Salut les amis, salut les amis, bonjour. Aujourd'hui c'est dimanche. On veut être à la maison, on ne va pas sortir. Maintenant on veut fabriquer notre astuce là qui va aider les hommes. On va faire aujourd'hui à base d'ananas. On va faire avec les petits colas et le gingembre. C'est vraiment c'est un astuce là, je ne sais pas. Surtout c'est pour le papa. Si maman elle est prête, elle peut faire ça les samedi soir Oh, papa parce que dimanche, papa ne promène pas. Il va lui aider. C'est vraiment une astuce là que je, ne vous ai jamais montré, mais ça ne jamais mis sur l'internet. C'est moi qui les premiers premier à vous le mettre. C'est-à-dire, c'est un superbe truc. Faites ces J, je vous assure. Consommez ça, papa, maman. Donc, euh, ça va vous aider. J'ai dit, ça va aider les hommes. Donc, le troisième pied, je ne sais pas comment. Moi-même, je les ai expérimentés. Vous connaissez bien la force des Sissi Chez nous au Congo, dans notre coutume, nous les consommons tous les jours. Nous les consommons comme café. Et puis ici, nous ajoutons aussi les propriétés du gingembre. En tout cas, n'en parlons pas. Nous connaissons bien l'ananas. N'en parlons pas. Maintenant, je vais commencer à, épiler tout ça parce que moi, je n'ai pas les mixeurs. Je vais épiler là, je vais piler aussi le gingembre. Et puis je vais, je vais faire les jus de l'ananas. Donc je vais mettre les jus de l'ananas. Je ne vais pas mettre de l'eau. C'est rien que le jus d'ananas. Et puis c'est un truc là, j'ai dit papa, si vous consommez ça, après seulement 30 minutes, vous commencez. Vous êtes debout. Et le debout là, je ne sais pas si ça va dire combien de minutes pour vous. Et ça soigne et ça guérit. Et si tu consommes ça pendant 14 jours, si tu as été faible, si tu as déjà exercice précoce, c'est fini. C'est éliminé. Et maintenant, si tu veux, tu peux commencer à consommer ça au moins une fois ou deux fois par semaine, trois fois par semaine. Et puis ça, ça rassure. Si tu sais que tu dois passer à l'acte, demander à maman de préparer ça pour toi. De préparer ça pour toi le soir. Il prépare ça les après-midi. Quand tu rentres au boulot, tu prends ça un verre. Le matin, tu prends aussi un verre. Si tu, comme le dimanche, comme ça, tu commences à consommer ça le matin, à midi et puis le soir. Donc, consommer ça à la régulière. Je vous assure, vous allez venir m'écrire. Vous allez venir me remercier. Maintenant, c'est le tour des de Nous allons épiler le cola. Après le cola, maintenant, on va passer à la l'ananas. bientôt. C'est presque déjà. C'est déjà bien là-bas. Et ce qui nous reste maintenant, c'est l'ananas. Qui va presser le jus d'ananas. On va y ajouter, associer. Puis maintenant, on aura notre jus. À consommer tous les jours. Ok, vous avez vu. Maintenant, ça, c'est les cola et les gingembre cola et le gingembre. Maintenant, on va ajouter l'ananas. Il nous reste maintenant À la l'ananas, puis d'abord presser d'abord le jus d'ananas, puis maintenant ajouter ici pour le filtrer. Maintenant, ce on va filtrer, je ne sais pas, je sais pas comment dire, mais vous allez constater vous-même. Vous voyez comment est-ce que ça devient. Vous pouvez même consommer ça comme ça. Même si vous avez les citrons, vous pouvez mettre les citrons. D'abord, je commence d'abord à faire avec la main. Les citrons viendront l'autre jour. Là, c'est le de la main. Nous allons d'abord éplucher la main. C'est la nana Notre deuxième, troisième ingrédient, c'est nana les corses de nana, même les déchets là de gingembre et de petits colas, on ne va pas les jeter. On va encore faire une autre. On a fini à faire les jus des, des jus de la On a pressé déjà nana. Voici l'ananas pressé. Donc on va encore l'utiliser. On va encore l'utiliser. On va les bouillir. Donc on va aussi vous montrer notre astuce avec ça. maintenant, on a fini à faire les jus d'ananas. Maintenant, on ajoute le jus d'ananas. On a le jus d'ananas. Donc, l'opération est finie. Donc, l'opération est finie. Maintenant, là, on a déjà le jus d'ananas. Donc, on a mis trois ingrédients. On a fait le gingembre, le cola, et puis l'ananas, le jus d'ananas que notre J est déjà prêt à consommer. Consommer ça régulièrement. Régulièrement, je vous dis et je vous, dis je vous assure, consommer ça à la régulière. Vous allez être fort. Vous allez éliminer tous les vous allez donc éliminer tous ce qui nous embrouille. Vous allez récupérer votre santé. Vous allez devenir comme un garçon de combien de 17 ans vous allez retourner en arrière, vous allez devenir fort, et puis venez me dire quelque chose après. On va le mettre dans notre verre, on va consommer, on va commencer à le consommer, un verre le soir, un verre le midi. Maintenant, on a fini. Après, c'est le jus. Maintenant, on a déjà notre J. À consommer ça sans modération. Donc, matin, soir, matin, soir, presque tous les jours. Adoptez cette alimentation, ça va vous aider. Plus question de constipation, plus question de quoi Plus question au mot de ventre, typhoïde ou que, que ce soit. Fini avec, avec ce jus ici, fini. Le J, il est là. Le J est là. Maintenant, on va le faire bouillir. Hein. Donc, le déchet là qui est resté, on ne va pas le jeter. On va encore le faire bouillir. Maintenant, après la cuisson, on va ajouter les quatre ingrédients. On va ajouter même jusqu'au cinquième. On va mettre aussi le citron. On va presser le jus de citron. Après le jus de citron, on va ajouter aussi les cuillères de miel cuillerée de miel parce que ce qu'on a fait avant, on a fait la première qualité. Maintenant, c'est la deuxième qualité. Et la deuxième qualité aussi, c'est bénéfique pour la santé. Très, très, très bénéfique. on vais mettre aussi le fer. On va le faire bouillir. Maintenant, après, on met ça au feu. On le laisse bouillir et puis on va filtrer ça après le filtrage, on va ajouter les citrons. Après les citrons maintenant, on va ajouter trois cuillères de miel. Et puis on va commencer à consommer. Donc c'est très bénéfique. Tellement bénéfique. C'est les mêmes propriétés qu'il a, mais ici, on va ajouter citron, on va ajouter le miel. Et ça devient 5 ingrédients à la fois. allez voir comment est-ce que ça va ça va tellement vous aider. Tellement, tellement. Tellement vous aider. Ok, merci. Ok, ok, notre gilet là. Je l'ai secoué, je le mets dans le verre. Je l'ai mis là-bas. Je vais consommer pour que vous puissiez voir. Pour que vous puissiez voir comment est-ce que moi-même je consomme. Je vais consommer. Moi-même, le fabricateur, le consommateur. Je vais être un exemple pour vous. Je me consomme moi-même. C'est bon. Commencez à consommer ça. Surtout les papas, surtout les hommes mariés. Si vous n'êtes pas marié, en tout cas, désolé pour vous. Parce que c'est du lourd. C'est vraiment tellement fort. ne prenez ça par hasard. Si tu prends ça au hasard, tu risqueras de ne pas. Tu, tu risqueras de commettre un dégât. Tu risqueras de violer. je vous conseille de ne pas le consommer si vous n'êtes pas marié ou si vous avez quelqu'un qui vous a promis que vous allez être avec lui ou elle, qu'il faut consommer ça. Vraiment, ne consommez ça pas au hasard. Ne consommez pas ça au hasard. Rien que pour les hommes qui sont mariés, les hommes qui ont des femmes. Euh, Parce que c'est fort. Euh,